जय हिंद इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेन अपने ट्रैक को कैसे चेंज कर लेती है किसी स्टेशन पर जब दो दो एक्सप्रेस ट्रेनें एक साथ पहुंचती हैं और एक लेट से है एक टाइमली चल रही है तो स्टेशन मास्टर पहले किस ट्रेन को छोड़ेगा और साथ ही आप देखे होंगे कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो एक बाएं हाथ में हरा झंडा लेकर क्यों दिखाया जाता है देखिये रेलवे ट्रैक को बिछाने का एक किलोमीटर बिछाने का खर्चा बीस करोड़ आता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि रास्ते में अगर पहाड़ है या ब्रिज है तो ये खर्च बढ़ सकते हैं इस ट्रैक को बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक से चलाएं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा एक करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आता है देखिए जो लोहे की पटरी गई है ना उसको हम लोग कहते हैं रेल इस रेल पे चलने वाली गाड़ी को कहते हैं रेल गाड़ी अब ये रेल को ऐसे ही बिछा देंगे तो धंस जाएगा तो इसको आप पढ़े होंगे कि एरिया बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर कम लगता है तो एरिया बढ़ाने के लिए इसके नीचे स्लीपर बिछाते हैं पहले ये स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे लेकिन बरसात में वो सड़ जाते थे तो बाद में सीमेंट के स्लीपर को लाया गया तो ये बीच में जो बिछाए गए हैं स्लीपर है एक रेलवे में जो ट्रेन में स्लीपर होता है सोने वाला वो अलग है ये लोहे का हो गया रेल ये स्लीपर रेल और स्लीपर को आपस में जोड़े रखने के लिए हम यहाँ पर एक क्लिप का प्रयोग करते हैं जो इस तरह से राउंड शेप में घुसा हुआ है और क्लिप को फास्टनिंग द्वारा कस दिया जाता है तो ये फास्टनिंग डिवाइस हो गया रेल ट्रैक के किनारे बड़े बड़े पत्थर बिछा दिया जाता है इन पत्थरों को हम बैलेस्ट कहते हैं ये पत्थर कई रीजन से बिछाए जाते हैं क्योंकि आप ट्रैक को तो ऐसे बिछा दिए हैं लेकिन उसमें मजबूती कहाँ है कहीं से बांधे हैं उसको कहीं से सीमेंट से ढलैया किए हैं नहीं तो वो इधर उधर पूरा ट्रैके इधर से उधर हो जाएगा ट्रेन के लोड से इसलिए वो इधर उधर ना घस के हम लोग क्या करते हैं ट्रैक पर पत्थर बिछा देते हैं ताकि उसको एक जगह सेप मिल सके साथ ही पत्थर बिछा देने से ट्रैक के नीचे की मिट्टी बरसात में खिसक के नहीं निकलती है वरना दुर्घटना हो जाएगा बैलेस्ट बिछा देने से इस ट्रैक पर जंगल झाड़ घास वगैरह भी नहीं निकलते हैं लेकिन यह बैलेस्ट जो होता है ट्रेन की दबाव से नीचे से फूटने लगता है जिसे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है बैलेस्ट पर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे घंटा की रफ्तार से ज़्यादा ट्रेन को नहीं ले जा सकते हैं वरना बैलेस्ट कंपन करके हट जाएगा ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा इसलिए इस बैलेस्ट की जगह पर हम कंक्रीट बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं पूरे सीमेंट की ढलैया कर देते हैं और उसी में ट्रेन को क्लिप फासनर से रेल को कस देते हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आपको इसी कंक्रीट बैलेस्ट की जरूरत पड़ेगी इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन ले ही नहीं जा सकते हैं इस इमेज में देखेंगे तो बुलेट ट्रेन के आगे तो जो ट्रैक है उस पर तो बैलेस्ट पत्थर फेंका हुआ है आप कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे देखिए जब बुलेट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती है तो वहां पर बैलेस्ट बिछा सकते हैं क्योंकि स्टेशन के पास स्पीड ज़्यादा नहीं होती है या डिपो में स्पीड ज़्यादा नहीं होती है लेकिन आगे के लिए आपको इसे कंक्रीट देना ही पड़ेगा दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो का स्पीड ज़्यादा नहीं है फिर भी उसे कंक्रीट बैलेस्ट पर ही ले जाया जाता है जिसका रीजन यह है कि दिल्ली मेट्रो ब्रिज से ज़्यादातर गुजरी है और अगर इस पर पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी का सर फोड़ सकता है वाइब्रेशन के कारण वो गिर सकता है लेकिन वही दिल्ली मेट्रो जब जमीन पर चलती है कहीं कहीं वो जमीन पर है कहीं सुरंग में है कहीं ऊपर कठोर है तो जब जमीन पे चलती है डिपो में चलती है तो देखिए वहां पर भी आपको बैलेस्ट ही मिलेगा पत्थर ही मिलेंगे रेलवे ट्रैक के किनारे आप देखे होंगे जो बैलेस्ट जमा किए जाते हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में जमा किए जाते हैं जिससे कि रेलवे को अपने बैलेस्ट चोरी होने से पता चल सके उस ट्रेपेजियम के साइड साइड में व्हाइट कलर के चूना से पेंट कर दिया जाता है और साथ ही ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के हम बैलेस्ट के भी पता कर सकते हैं कि कितना मात्रा है बैलेस्ट का रेलवे स्टेशन पर आप मेन लाइन के किनारे इस तरह से लोहे की पटरी को देखे होंगे कि कुछ मात्रा में फंसा दिया जाता है और एक दो फीट बाहर निकाल दिया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर हाई स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और बाई दी वो एक्सीडेंट करके गिर गई तो रगड़ाते हुए आगे ना बढ़े बल्कि इसी में फंस के यही रुक जाए और दुर्घटना को कम किया जा सके लोहे के जो रेल होते हैं वो कारखाने में बनते हैं तो दस बीस किलोमीटर लंबे नहीं बनते वो सेक्शन टुकड़े में बनते हैं उन्हें हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं पहले थर्मल वेल्डिंग से इसे जोड़ा जाता था फिजिक्स के चैप्टर वेल्डिंग में हम आपको पढ़ा देंगे कि कितने तरह की वेल्डिंग होती है इस वेल्डिंग के द्वारा इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है बहुत ही स्मूथ हो जाता है लेकिन रेल ट्रैक को पूरे यहाँ रास्ते भर में एक ही नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिन में लोहा फैलता है फैलने की वजह से अगर एक ही रेल रहेगा तो मुड़ जाएगा और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी इसलिए कुछ जगह पर उसे काट कर हल्का सा गैप छोड़ देते हैं अब इस हल्का सा गैप से अगर ट्रेन जाएगी तो ये इधर उधर भाग जाएगा तो इसके साइड में एक फिश प्लेट जोड़ दिया जाता है तो ये साइड में जो जोड़ा गया है ये फिश प्लेट है और ये फिश प्लेट को एकदम चिपका के इसमें नहीं इसमें खाली जगह छोड़ना चाहिए ताकि गर्मी के दिन में फैलने का जगह मिले देखिए ठंडी के दिन में सिकुड़ गया है गर्मी के दिन में देखिए एकदम चिपक गया है यहाँ भी ये साइड में फिश प्लेट लगा हुआ है तो जो एक डेढ़ फीट का लगा है ये क्या है फिश प्लेट है इसमें खाली जगह दिया जाता है आप फिजिक्स में पढ़े होंगे थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन में जो सीधे बढ़ता है उसे लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार कहते हैं आप रेलवे ट्रैक पर इस तरह जालीनुमा आकृति देखे होंगे इसे हम लोग रेल प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम यानी टीपीडब्ल्यूएस कहते हैं ये क्या करता है ये सिग्नल से पहले लगाया गया रहता है ताकि ये ट्रेन के स्पीड को रोक सके जैसे मान लीजिए आगे सिग्नल येलो है येलो में आपको 30 के स्पीड में जाना है और आपकी स्पीड 70 का है तो तुरंत ये क्या करेगा सेंसर लोकोमोटिव इंजन में मैसेज कर देगा वो ब्रेक अप्लाई करके स्पीड को धीमा कर देगा या मान लीजिए आगे का सिग्नल रेड है और इधर कोई नब्बे की स्पीड में ट्रेन लेके गया तो ये समझ जाएगा सोच रहा है इतना तेज लेके जा रहा है ठोक देगा आगे जाके रोक दो इसको तुरंत मैसेज कर देगा सोच रहा आगे सिग्नल रेड है तो ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन को रोके देगा वहां पर रेल ट्रैक के किनारे आप इस तरह से सफेद पत्थर देखेंगे इस पर कुछ अंक लिखा रहता है जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए सात सौ इक्यासी बटा सात ये क्यों लिखा रहता है ये ड्राइवर के लिए लिखा रहता है कि अगर ड्राइवर ट्रेन को लेके जा रहा है और उसे ट्रैक में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसे गाँव शहर का पता नहीं रहता है कि कहाँ से गुजर रहे हैं तो वो तुरंत इसी नंबर को देख के इन्फॉर्म करता है कि सात सौ इक्यासी बता सात के पास हमने एक गड़बड़ी देखा था आप उसको तुरंत ठीक कीजिए वरना ड्राइवर को क्या पता कि किस गांव से निकला है वो साथ ही इस पत्थर को थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है ट्रैक के ताकि इससे भी ये भी पता चल जाए कि कहाँ तक रेलवे की ज़मीन है इस पत्थर के अंदर का ज़मीन रेलवे का बाहर की ज़मीन वह गाँव की जिसकी ज़मीन है उसकी हो जाती है देखिए रेलवे में जो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो मेन लाइन के थ्रू जाते हैं ये मेन लाइन सीधे गई रहती है लेकिन जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तो ये कई सारे लूप लाइन के थ्रू आती है इस लूप लाइन पे हम आराम से चढ़ सकें इसलिए इसके किनारे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं तो मेन लाइन से जहाँ लूप लाइन चालू होता है उसे हम कहते हैं स्टेशन सेक्शन यहाँ की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है इसके बाहर जब मेन लाइन चला जाता है उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन उसके ट्रेन किधर गई ये स्टेशन मास्टर को नहीं पता है ये कंट्रोलर को पता होता है कंट्रोलर ट्रेन को ले आता है ब्लॉक सेक्शन से मेन लाइन के थ्रू और यहाँ पर स्टेशन मास्टर को हैंड कर देता है कि तुम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म देखो कौन सा लूप लाइन खाली है और वहाँ ट्रेन को ले लो तब स्टेशन मास्टर पॉइंट मशीन द्वारा इसके ट्रैक को चेंज करता है कैसे पटरी चेंज करता है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेता है देखिए यहाँ लूप लाइन लाइन में एक खतरा हो सकता है मान लिया कि ये मेन लाइन है इस मेन लाइन से कोई ट्रेन आई है और इधर लूप लाइन में गई लूप लाइन में गई और ये जो इसका ड्राइवर है ये पहले ही रोक दिया थोड़ा आगे अपने हिसाब से कि भैया हम रोक दिए और ये ट्रेन लंबी होने की वजह से इसका पिछला हिस्सा अभी मेन लाइन पर ही है अब आप बताइए इसका पिछला हिस्सा मेन लाइन पर है और आगे से कोई ट्रेन आ रही है स्टेशन मास्टर उसको कहा कि भाई तुम्हारा स्टॉपेज यहाँ नहीं है तुम सुपर फास्ट हो निकलो यहाँ से तो ये यहाँ से आएगी या धड़ाक से इसके पिछला हिस्सा को मार के तोड़ के निकल जाएगी तो इसको जरूरी है कि कोई भी ट्रेन प्रॉपरली लूप लाइन के अंदर घुस के स्टेशन सेक्शन पर खड़ी रहे न कि मेन लाइन पर खड़ी रहे तो इसकी पहचान कैसे किया जाएगा तो गार्ड इसकी पहचान करता है गार्ड को कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया हम प्रॉपर स्टेशन पे घुस चुके हैं तो इसके लिए वहाँ एक एफ लिखा रहता है जिसे हम कहते हैं फॉलिंग मार्क आप देखे होंगे ट्रेन के ट्रैक के किनारे तो जो गार्ड का डिब्बा है वो इस एफ के अंदर रहना चाहिए अगर इस एफ के बाहर है तो समझ जाइए वो ससुरा लूप सेक्शन पर नहीं है वो मेन लाइन पर है कोई ना आगे पीछे आके इनको तूर के चल जाएगा कभी कभी आप देखे होंगे कि ड्राइवर जो होता है ना ट्रेन का वो पहले ही ब्रेक लगा देता है और गार्ड से कहता है चेक करिए तो क्या है तो गार्ड देखता है एफएम किधर है देखता है अरे ससुर एफ फेम तो अभी आगे है कहते रे आगे ले आगे ले आगे ले अभी ठोक देगा को पीछे से ले आके तो ड्राइवर जो होता है ना फिर ट्रेन को थोड़ा दूर चला के रोक देता है तो प्लेटफॉर्म के लोग घबरा जाते हैं ये माई चला दिलू रे अरे भाई वो अभी एडजस्ट कर रहा है आप एक चीज गौर किए होंगे ट्रेन में रिजर्वेशन का इतना मारा मारी होता है इतना भीड़ भाड़ होता है सोचो ट्रेनवा को लंबा काय नहीं बनाता है कम में डिब्बा क्यों जोड़ता है और आप देखे होंगे मालगाड़ी में ज़्यादा डिब्बा होता है और सवारी गाड़ी में कम डिब्बा होता है ऐसा नहीं होता है देखिए डिब्बे का जो संख्या होता है ये डिपेंड करता है लूप लाइन कितना बड़ा है जैसे यहाँ में ट्रैक बना दिए हैं ये जो है ये आपका मेन लाइन है मेन लाइन के बाद आप ट्रेन पर जो खड़ी होगी ये लूप लाइन पर खड़ी होगी लूप लाइन पर ही बना रहता है प्लेटफॉर्म जो लूप लाइन होता है इंडिया का वो साढ़े मीटर का होता है यहाँ हम लिख दिए हैं लूप लाइन कहिए या प्लेटफॉर्म कहिए वो साढ़े मीटर का होता है यानी आपकी ट्रेन साढ़े मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए अब अब यहां समझिए ट्रेन की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे डिब्बों की संख्या जो लाल वाली एलएचबी कोच होती है वो 24 मीटर की होती है हालांकि इसमें दसमलव में वैल्यू होता है हम दसमलव पे नहीं जा रहे हैं 24 मीटर की होती है अब बताइए 24 से भाग दीजिए 650 में और उसके बाद भी उसमें एक इंजन जोड़ना रहता है उसकी भी संख्या को भी आपको मायने रखना है तो एल कितना जोड़ते हैं तेईस ठो और अगर आप नीले वाले आई की तुलना करेंगे तो आई की जो लंबाई होती है वो बाईस समथिंग मीटर होती है हम बाईस मीटर लिखते हैं अब इस बाईस मीटर से आप भाग देंगे छः में और फिर उसमें एक एक्स्ट्रा 20 मीटर जगह छोड़िएगा इंजन के लिए तो वो 24 से 25 बॉगी के लिए फिट होता है इस लूप लाइन पे इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे ना तो सोच रहा है लूप लाइन के बाहर चल जाएगा फॉलिंग मार्क के पीछे गार्ड का डिब्बा रहेगा मारेगा कोनो पीछे से धोके चल जाएगा तो सोच रहा मलगड़िया का इसे लंबा जोड़ लेती है तो देखिए मालगाड़ी में दो तरह के ज़्यादा डिब्बों का प्रयोग होता है इस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं आप देख सकते हैं उसको जो खुले डिब्बे वाले होते हैं उसे कहते हैं बॉक्सेन तो बॉक्सेन जो होते हैं सब उसकी जो लंबाई होती है वो दस मीटर होती है अब दस मीटर लंबाई होने की वजह से आप 650 में भाग दीजिएगा थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा इंजन के लिए तो ये 60 से चौंसठ यानी लगभग बासठ डिब्बा को जोड़ सकता है इसलिए लगता है बाप रे बहुत लंबा है लंबाई सेम है बस डिब्बा ज्यादा है क्योंकि डिब्बा छोटा है और ये कवर वाला देखेंगे बी को तो बी की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है पंद्रह मीटर तो इसको भाग दीजिएगा आप छः में तो ये लगभग बयालीस तक में ये सुटेबल बैठता है क्योंकि इंजन को भी रखना है तो ये बयालीस डिब्बा जोड़ सकता है तो देखिए मालगाड़ी लंबी नहीं होती है मतलब उसके डिब्बे छोटे होने की वजह से वो लंबी दिखती है आप कहिएगा सर तब क्या जरूरत है हमको इतना ट्रेन बढ़ाने की क्यों ना हम सबका लूप लाइन में बढ़ा दें अब लूप लाइन बढ़ाइएगा ना तो पूरे हिंदुस्तान के स्टेशन को तोड़ना पड़ेगा और उनके लूप लाइन को बढ़ाना पड़ेगा फिर प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा इसलिए रेलवे कहती है कि इससे अच्छा है क्या है कि भैया ट्रेनें की संख्या बढ़ा देते हैं अब आप कहेंगे कि सर रेलवे का खड़गपुर स्टेशन सोनपुर स्टेशन अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ये लूप लाइन लाइन इतना बड़ा क्यों है देखिए रेलवे स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं गोरखपुर के इस साइड में प्लेटफॉर्म बढ़ाने का जगह नहीं है ना इस साइड में सामने जगह है तो वो क्या किया गया ना इस लूप लाइन को ही बहुत ही लंबा कर दिया गया है एक ही ट्रैक को और उस पर तीन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है platform number one platform number two platform number two A तो इस तरह करके 1355 मीटर लंबा कर दिया गया उसको और वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है गोरखपुर का अब आप सोचिएगा कि गोरखपुर में कैसे ट्रेन चल जाती है तो देखिए मान लिया कि कोई ट्रेन है यहां पर आकर खड़ी हुई ठीक है प्लेटफॉर्म नंबर वन पे और यहाँ पहले से एक ट्रेन है तो जाएगी कैसे तो यहाँ पर एक सेक्शन बनाया गया यहाँ से जाती है उसके बाद ये मेन लाइन होकर चली जाती है मान लीजिए ये दोनों प्लेटफॉर्म भरा हुआ है ट्रेन को लेना है तो अगले टू ए पर यहाँ पर तो इस मेन लाइन से ट्रेन को लाया जाएगा और यहाँ क्रॉस सेक्शन से इसे घुसा दिया जाएगा मान लीजिए बीच में कोई ट्रेन खड़ी है इसको निकलना है तो यहाँ से भी इस पर निकाल दिया जाएगा मेन लाइन से निकाल कर उस पर पैनल बदलने का सिस्टम रहता है जिसको अभी हम समझाते हैं रेल प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह के एक आकृति देखे होंगे जिसमें खुरदुरा निकला रहता है ओटी टाइप का ये रेड कलर के भी होते हैं ये एक्चुअली विकलांग लोग के लिए बनाया जाता है हैंडीकेप के लिए ताकि वो इस खुरदुरे को पहचान के समझ सके कि उनका जो हैंडीकेप बॉगी होता है वो इसी के पास आएगा देखिए जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है स्टेशन से तो स्टेशन पर एक फ्लैगमैन होता है जो बाएं हाथ में ग्रीन झंडा को लेकर उस ट्रेन को देखते रहता है कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है कुछ चक्के वगैरह में फॉल्ट या कोई आवाज तो नहीं आ रहा अगर आवाज आएगा तो दाइने हाथ से तुरंत लाल झंडा दिखा देगा अब आप कहिएगा ड्राइवर बा तो चल गया हरियर का देख के अब रोकेगा कौन तो पिछवा से गार्ड आ रहा है वो कहेगा से चुरा कहीं कहीं तो लाल दिखा रहा है इसका मतलब इसको कुछ गड़बड़ी दिखा है तुरंत वॉकी टाकी पे फोन करेगा ए मिश्रा जी रोकिए रोकिए महाराज कुछ गड़बड़ी है वो लाल दिखा रहा है आप भी ट्रेन को लाल झंडा दिखाकर रोक सकते हैं लेकिन जैसे आप ट्रेन को रोकिएगा जीआरपी आपको पकड़ के कारण पूछेगी और अगर कारण अच्छा नहीं रहा ना तो जेल में डाल देगी आपको इसलिए बिना उपयुक्त कारण के जब तक ट्रेन में कोई गड़बड़ी ना दिखाए आप ट्रैक ट्रेन को नहीं रोक सकते रात के समय आप देखिएगा रात के समय ट्रेन पे किनारे जब स्टेशन पे घुसती है तो नीचे दो ट्यूबलाइट लगाया रहता है एक आदमी टॉर्च से देख देखते रहता है कि इसके जो बॉगी है चक्के में इसमें सब ठीक ठाक तो है कोई गड़बड़ी तो नहीं है रेल इंजन के बारे में हम आपको ए टू जेड बता दिए थे आप वीडियो के प्ले में जाके देख सकते हैं रेल इंजन आप एक चीज देखे होंगे रेल इंजन के आगे यहाँ कुछ लिखा रहता है शहर का नाम जैसे हावड़ा झांसी गाजियाबाद कटनी रांची इस टाइप का कुछ कुछ लिखा रहता है ये इसके डिपो और सेट को बताता है कि ये किस सेट का लोकोमोटिव इंजन है यानी ये बिगड़ेगा तो कहाँ जाके बनेगा और यही इसी का डिपो जो है ये इस बात की जिम्मेदारी रखता है कि ये लोको अभी किस ट्रेन में है और कहाँ पर है इसका रिकॉर्ड वही रखता है जैसे ये हावड़ा है तो हावड़ा डिपो ही को पता होगा कि ये उसका इंजन जो है ये तीन नाम का नंबर का ये इंजन कहाँ पर है किस ट्रेन को अभी ये पुल कर रहा है तो ये सारा रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी नहीं रहती है ये उस सेड और उस डिपो की जिम्मेदारी रहती है और अगर इसमें कोई गड़बड़ी रहता है तो दूसरे लोकोमोटिव से खींच इसको इसकी सेड में भेज दिया जाता है कि देखो भैया ये तुम्हारा सेड है इसमें क्या गड़बड़ी आया है ट्रेन से ज्यादा सिक्योरिटी तो हमको रेल की रखनी पड़ती है कि इसे थोड़ा रेल ट्रैक हुआ ठीक है कि नहीं, नहीं तो सबको उलाट देगा तो रेल ट्रैक के अंदर आई कुछ भी गड़बड़ी या क्रैक का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर नामक मशीन का प्रयोग करते हैं ये इस ट्रैक में अल्ट्रासाउंड मशीनों को तरंगों को भेजती है और अगर उस तरंग हंड्रेड वापस नहीं आते हैं किसी क्रैक से निकल जाते हैं तो समझ जाता है कि भैया यहाँ ट्रैक में गड़बड़ी है उसको चेंज करके निकाल दिया जाता है आप इस तरह से देखे होंगे ट्रैक पर घुमाते हुए ऐसे छोटी मशीनों को देखिए हम लोग के यहाँ डबल रेल ही चलती है है दो ठो ट्रैक होती है लेकिन यूरोप वगैरह में अन्य देशों में थर्ड रेल भी होती है थर्ड रेल क्या होता है दो रेल पर तो ट्रेन के चक्के दौड़ रहे होते हैं और एक रेल पर बिजली की सप्लाई दी गई रहती है और वहां से वो बिजली ले रहा होता है आप यहां देखिए ये थर्ड रेल से अपनी बिजली ले रहा है ये सुरक्षित नहीं माना जाता है कोई चढ़ गया तो मरिए जाएगा ससुराल लेकिन इसका प्रयोग हम सुरंगों में करते हैं मान लीजिए कि सुरंग में ऊपर तक जगह नहीं है ऊपर से ओ e ले जाने का तो थर्ड रेल से हम उसको बिजली देकर ले जा सकते देखिए ट्रेन का जो चक्का होता है वो अंदर से ट्रैक को पकड़ के चलता है अंदर से पकड़ कचड़ा रहता है तो जरूरी है कि अंदर का एरिया ट्रैक का खाली रहे कोई कचड़ा ना जाए तो जब सड़क को क्रॉस करते हैं ना रेलवे लाइन से तो सड़क बीच में भी भर दिया जाता है तो मान लिया कि आपने बीच में सड़क भर दिया तो ये इसका सीमेंट अंदर भर जाएगा अब अंदर भर जाएगा तो ट्रेन जो होता है वो अंदर से ही पकड़ कर चलता है अंदर से पकड़ के चलेगा तो कंक्रीट में टकरा के उलट सकता है इसलिए यहाँ पर एक ठो गार्ड रेल को जोड़ दिया जाता है ये गार्ड रेल जो होता है कि किसी भी कचड़े को ट्रैक के पास नहीं आने देता है जहाँ रोड क्रॉस हुई रहती है साथ ही ब्रिज पे भी ये भी आकार का गार्ड रेल आप देखिएगा ये ब्रिज को जो एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए बनाया जाता है क्योंकि ब्रिज के नीचे जो जमीन नहीं रहती है तो एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए भी सेप का गार्ड रेल बना दिया जाता है इसे हम लोग कहते हैं गार्ड रेल देखिए ट्रेन की जो पटरी होती है वो चेंज कैसे करती है ट्रेन का जो चक्का होता है ना वो ट्रैक को अंदर से पकड़ कर चलता है अब अंदर से पकड़ के चलेगा तो वो इस ट्रैक को जैसे मान लीजिए कि इन दोनों ट्रैक को पकड़ा हुआ है इसको पकड़ के चलेगा तो ये यहाँ अंदर से जाएगा अंदर से जाने के बाद इसको पकड़ के इधर चला जाएगा और अगर इन दोनों को पकड़ा है तो ये अंदर अंदर यहाँ से चला जाएगा ट्रैक बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पकड़ के चलते हैं पहले इन ट्रैक को घुमाने के लिए एक ट्रैकमैन होता था जो इसको घुमाता था मैन बोला जाता था उसको और ये मैन जहाँ ज़्यादा ट्रैक होते थे तो उसके लिए केबिन बना दिया जाता था आज ये केबिन किसी काम के नहीं है हालांकि बड़े स्टेशनों पर मालगाड़ियों के सन्टिंग के लिए इसका काम किया जाता है आप इस तरह से देखे होंगे जैसे ट्रेन में घुसते होंगे स्टेशन के एरिया में तो आपको केबिन मिलता होगा दोनों साइड में केबिन पश्चिम केबिन पूरब इस तरह से लिखा रहता होगा आज के समय में जो ट्रेन ट्रैक चेंज करती है वो एक पॉइंट मशीन द्वारा चेंज कर देती है जैसे यहाँ देखिए एक मशीन होती है ये जो स्विच पॉइंट होता है इस ट्रैक को आगे पीछे करके घुमा सकती है आप यहाँ समझिए फिर वीडियो में समझाते हैं ट्रेन जो होता है उसका चक्का वो अंदर से पकड़ के चलता है ट्रैक को अब यहाँ देखिए ट्रेन का चक्का ये अंदर की ओर एक्स्ट्रा निकला हुआ है इतना तो ये जो होता है एक्स्ट्रा निकला हुआ ये अंदर से पकड़ लेता है ट्रैक को अब देखिए ये ट्रैक जहाँ जाएगी ना वहीं ये ट्रेन जाएगा ट्रेन में स्टेयरिंग नहीं होती है ट्रेन का चक्का पटरी को अंदर से पकड़ लिया है अब पटरी जिधर जाएगी ट्रेन उधर जाएगी अब आप बताइए यहाँ से अगर इसको पकड़े हुए हैं और यहाँ से इसको पकड़े हुए हैं अंदर से तो आप बताइए यहाँ अंदर से पकड़ेगा तो ये वाली ट्रैक तो साइड में है इसको तो पकड़ ही नहीं पाएगा तो ये सीधे निकलेगा इस ट्रैक के थ्रू यहाँ से सीधे और यहाँ देखिए यहाँ आ गया है तो ये अंदर से इधर वाली ट्रैक को पकड़ लेगा और इधर वाली ट्रैक को पकड़ के ये इधर से घूम जाएगा समझ में लेकिन अगर वही हिस्सा अगर हम कहेंगे इसमें कि अगर हम इसका पॉइंट चेंज कर दे इसको उधर सटा दे तो ये वाला इधर से हट जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला इस ट्रैक पर आ जाएगा देखिए ट्रेन में जब एक सिंगल लाइन होता है मेन लाइन डबल ना होकर एक ही सिंगल लाइन होता है तो प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन को छोड़ा जाता है तो बीच में एक ही ट्रेन को छोड़ सकते हैं क्योंकि बीच में डबल रास्ते नहीं है आने जाने के लिए तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को क्रॉसिंग कराया जाता था जैसे मान लीजिए आगे से कोई ट्रेन छोड़ दिया है तो किसी ट्रेन को आप स्टेशन पर रोक के रखिए जब तक कि वो आगे आगे से क्रॉस ना कर जाए तो इसे क्रॉसिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में एग्जिंग कहते हैं जैसे यहाँ देखिए ये ट्रेन खड़ी है यहाँ पर इसको रोक के रखा गया जब तक कि ये मेन लाइन से ये वाली ट्रेन आगे से क्रॉस न कर जाए जब किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कराकर सिंगल लाइन के होने के वजह से आगे से क्रॉस करा दिया जाता है उसके बाद इसको भेजते हैं तो इसे हम लोग एग्जिंग या क्रॉसिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में एग्जिंग हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग लेकिन आज के समय में डबल लाइन है आने वाला रास्ता अलग है जाने वाला रास्ता अलग है तो कोई ट्रेन सामने से आ रही है तो उसके लिए कोई रुकता ही नहीं है बाई वाली ट्रैक से चला जाएगा इधर वाला उधर से आ जाएगा वो तो डबल ट्रैक होने से क्रॉसिंग होती ही नहीं है डबल ट्रैक होने से प्रेसिडिंग होने लगती है कैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन आ गई अब दोनों ट्रेनें एक साथ प्लेटफॉर्म पर आई हैं अब स्टेशन मास्टर किसको छोड़ेगा तो मान लीजिए एक पैसेंजर है एक सुपरफास्ट है तो पहले सुपरफास्ट को छोड़ देगा सुपरफास्ट को ज्यादा वैल्यू दिया गया तो किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना प्रोसीडिंग कहलाता है तो इसको क्या कहते हैं प्रोसीडिंग मतलब एक कम वैल्यू की ट्रेन को रोककर एक ज्यादा वैल्यू की ट्रेन को पीछे से क्रॉस करा दीजिए तो इसे प्रेसिडिंग कहते हैं लेकिन क्या होगा जब सेम कैटेगरी की ट्रेन जैसे मान लीजिए दो सुपर फास्ट एक साथ पहुंच जाए अब इसमें किसको प्रेसिडिंग दीजिएगा भैया कौन जाएगा पहले तो इसमें जरूर कोई ना कोई लेट होगी तो इंडियन रेलवे का हिसाब है कि लेट ट्रेनों का हिसाब रखना है कि किस स्टेशन पर कितना मिनट लेट हुई अब मान लीजिए एक ट्रेन आई है वो भी सुपर फास्ट है दूसरी वो भी सुपर फास्ट लेकिन एक लेट है तो उस ससुरा का चार्ट अपने बनिए रहा है कि कहाँ कहाँ लेट हुई है अब उसके चक्कर में दूसरकों को लेट करिएगा तो इसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा इसलिए अगर सेम टाइम पे पहुंच गई नहीं है या फिर जो लेट है वो पहले पहुंची है और जो टाइम से है वो बाद में आई है तो क्या करेंगे जो टाइम से आई है उसको क्या कर देंगे प्रेसिडिंग कर देंगे निकाल देंगे भैया तुम निकल पहले क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब नहीं हो रहा है तुम टाइम से आई बकल लेट हो गया तू बाद में निकलियो आई होप आप समझ गए होंगे ट्रैक के बारे में किसी अन्य वीडियो में रेलवे में प्रयोग होने वाले जितने भी साइन बोर्ड है और सिग्नल का मतलब क्या होता है डबल येलो पे स्पीड कितनी रहेगी सिंगल येलो पे क्या होगा ब्लू कलर के सिग्नल का मतलब क्या होता है तो सिग्नल सिस्टम का प्रयोग बता देंगे और कभी कभी आप देखे होंगे कि ट्रेन बिना मतलब है कि प्लेटफॉर्म पे एक घंटा रोक देता है या बीच में रोक देता है इस सबका मतलब क्या होता है इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे तब तक के लिए जय